е нұрбек барып дейді таштаналарды төп келе қалшы батырақ уф мен азыр эле отурдум эле эми буга чейин эмне кылып аттың эле буга чейинби жаткам да эрмектен убакытты таап турсаң болчу эми бат баттан коноктор келсе жечпей калабыз таштап келдім Саға екі жаңылыгым бар Біреу жақшы біреу жаман жаңылық. жакшысынан баштай бер жакшысы бүгін кешінде сені кафеге барып эс алдырып келем күн аттан чыгат болду экен жаманычы жаманы тамашалап қойдым. сен қашан қыласың уже айтшы маған э, ей көчөгө чыгып шығып огород қазып көчөгө шығып мына үй салуды е сен қарашы достарым мына эки этаж салып қойған мыкыны қарасаң ей э, мықы жерде 아즈레 어이 근데 코앞에 Bezurbek, de güldürme soğuk koç. Egenim. Ne oldu? Yüde kim kazandı? сен Үйде кім башқарады сен башқарасың үйде ақырғы чечимди ким чыгарат чечимди сен шығарасың да анан эмне мага указывать этип атасың тигини кылып кой муну мындай кылып кой деп мен өзүм билем качан тамак жасайм качан кир жууйм качан үй жыйнайм түшүндүңбү качан гүлдөргө суу куям тез бияка туруп тур мен азыр бияка түшкүрүп чыгышым керек азыр Ошо жөн айтып койбойсуңбу бияка кач деп го го го чаңытпашыбыз карап тур айгерим азыр окуп берейин да кандай болот экенин здравствуйте отгадайте какую из картинок во время короче эмнеди танып туруп атасың бир сен құдай берген тамтықсың да уже жер жарылмады же мен жерге кіріп кетпедім де ұяламын ұяламын мен сенден құдай е сен мені бұл жаққа қараңдаршы башым ойталып келіп мойтып шыққым келеді уже неграмотныйсың мектепте оқыдың беле қайтып барасың мына шефтің алдында он тең теңгем қойсың е не қиқырасың маған е мен е мен деген мен үйдің хозяины боламын мен деген элитада оқиды ұқтың ба қой элита күмөлөбүн да мага э сен мага кыйкырганга али жашсың сен али жашсың үнүң жете элек мага уктуңбу сен эмне мага жерге эмеңди келип алып эмеңди эмне качать этип атасың мага эми аргандай болот да айгерим эми мен тилим келбей атат эми сөөктө тил жок деп коет мен окуйм мен үйрөнөм да эмне дайган келбейт чыга ичкери чыга ичкери кайра кирейин чык кайра кир турайын калды міне е сен майонезіңді сығып жүршесің ичулей жүре бермейсің бе е банкка албайт сен алдап кебетіңнен сен жата қалса охрана қалбайт бир екі эки күн шықпаймын, эми кайра кайра болбайды болбойт да нурбек туурабы мейли эми макул жөн эле жөн э мындай эле акырын эле айтып койсоң баары башынан баштап киинэй э, эмне эле деп атасың эй чыкчы мындайраак эмне деп атасың э, эми айтып коеюн нурбек дагы эле мага ушинтип эле кыйын боло берчү болсоңчу айтып коеюн менде стерва кантип стерва болуш керек деген курстарга кантип күйөөсүн башкара алыш керек деген курстарга барам айтып коеюн уктуңбу эстелине ал жаққа алып не сабақ бересің бе мұғалім болып мұғалім еще как мұғалім мұғалім емес директор болып албайт сен ал жаққа директор болып эмнеге албайт экен мен керек болсочу айтып қойнақта акта пинер менеджер болуп коем уктуңбу кім пинер менеджер болып қой мен Ба? семен 엉얼로 ғой не болды үн 있어 қойса міне талқылап қоймайды ғой мақұл мақұл болды қарачы мені қандай жақсы Бұл бирин аябай сүйөт да нурбек моларчы ушу ар кайсы сериалды көрүп эле суктана бересиң эй сен мени жок дегенде ушундай кылып сөйөсүңбү сүйөм дебей жөн эле айтсаң мындай сүйөм деп от души мындай жүрөгүң айтсаң о мақұл мақыл, сүйем о мақұл сүйем от души айтпайсың чып чын жүрегіме мұны жүрек тітіреттігіне сүйем уа деп айтсаң егер мына мен сені бұл жашоодон дагы жақсы көрөм калп жай жақсы жақсы көрөм алдап атасың чынын айтып атам айгерим мына мен сага үйлөнгөндөн бери бул жашоону көрөйүн деген көзүм жок постоянно ушинтип эле басып жүрөсүң э, э сериалыңды көрчү көрөм эле